Estamos en el Museo del Diseño donde se está celebrando la 48 edición de los premios Laust que organiza la DG FAR. Los premios sin duda más prestigiosos del país. Estoy disfrutando mucho, la verdad. Eso nos pasa bomba y nos hemos reído mucho, hemos debatido Hemos discutido un poco y hemos visto mucho trabajo. Tienen mucho trabajo porque hay 1.200 obras presentadas, un poco más que el año anterior, y tenemos jurados internacionales, intentamos que sea además eh, intergeneracional. 1.200 piezas, siempre hay una primera selección más o menos rápida para de alguna manera determinar los bronces, pero se va paseando, hay un chairman en cada categoría que explica y recuerda un poco cuáles son las, de alguna manera, las guías de, de cómo evaluar los proyectos, que suele ser pues pues, la, excelencia, la ejecución formal, el aporte conceptual, la ejecución y lo importante para nosotros es que los premios RAW se puedan explicar por qué una pieza ha, ganado, ganado, porque cumple esta serie de valores. a choice by the jury member itself and it doesn't have to be a winner you can choose. And I think that's really uh, uh, exciting because it tells something about the personal choice because what we select is a, is a, gen, is, is a democratic choice. La responsabilidad de, de valorarlos y de escoger. I think every country should have some kind of award like you do, just to bring all the creative people together and to see what's happening at Desde luego siempre hay un espíritu muy claro de entender lo que te dicen y de, valorarlo un poco también bajo otras perspectivas, ¿no? Pues porque hay gente eh, más de diseño editorial, hay gente más de identidad corporativa, incluso de tipografía. En la categoría digital somos cinco pues muy bien, porque realmente tenemos perfiles súper diferentes, por lo tanto criterios muy distintos. Cada uno podemos aportar una visión diferente. Tú puedes convencer o intentar convencer de algo a alguien y al revés. El jurado es muy heterogéneo, entonces que también es súper súper chulo. Un jurado que está muy bien elegido. How the jury is composed, I think is interesting because son more, the more commercial uh, and more cultural people. Yo busco algo que me sorprenda, que no haya visto antes. Tiene bastante en cuenta también la ejecución, porque tiene mucho mucho más el diseño, o lo visual. Buscamos que algo nos mueva, ¿no? que esté bien ligado, que dé un valor también a la marca, ¿no? que no sea no solo creatividad por, por creatividad. Uh, a very good narrative, so you don't get bored, and then beautiful execution. Que luego pues tanto la ejecución como el concepto hagan que sea pues una pieza redonda.